ਸਾਡੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਪ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕੌਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੌਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਏ